Bom, eu sou o Fernando Visoques, eu sou de São Paulo, tenho 25 anos, minha formação é, é em música, eu estou terminando o bacharelado em composição agora, mas já faz desde 2008, desde 2008 que eu tenho trabalhado com projetos que saem um pouco do, do campo só de composição musical. Eu tenho trabalhado com projetos audiovisuais e arte sonora, sei que pode ser. projeto chama Imperfeições Precisas, título provisório, tá? Hum. E a ideia era trazer um pouco desses ambientes sintéticos que eu crio, geralmente em instalações assim, instalações audiovisuais, trazer um pouco para um, um ambiente orgânico. Então eu vou me apropriar de, de pedaços de, dessa vegetação local, vou projetar neles vou usar do som que eu captar deles também, dessa mesma paisagem, eu vou usar para fazer uma composição. Bom, o projeto já mudou bastante desde que começou. E agora cada vez mais, antes era para ser só um vídeo fechado, agora cada vez mais está transformando numa instalação mesmo. que é crucial, assim, o que, o que já mudou. Se, se, se o projeto mudou tanto quanto mudou nessa, nessas duas semanas que a gente está aqui, foi, foi porque eu estava aqui. Se eu estivesse em outro ambiente pensando esse mesmo projeto, teria mudado de repente para outro caminho, sabe? E acho que é, é crucial, está assim, sendo uma experiência muito, muito positiva.